Correct. This main dissolve, so, problem is that this is the problem. छोड़ हम सर्वाइकल की सेटिंग कर देते हैं हम्म? दर्द तो नहीं होगा कुछ नहीं डरने की बात है बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल बिल्कुल ओह मम्मी <laughs> अरे बाप रे ओके हाँ जो रिलैक्स बिल्कुल फ्री छोड़ गुड गुड गुड ओह बढ़ गया थोड़ा हाँ दोनों हाथ पीछे लीजिए ठीक है अब थोड़ा नीचे जाए पैरस पैरास्पाइनल मसल ये आपका स्टीप स्टीप पूरा ही देखिए या पैर रहेगा हल्का हल्का टेक ए ब्रीथ x. ये पॉइंट एग्जैक्ट दिखता yes. है देखिए मेरा जो मैं दबा रहा हूँ तो पता चलता है आपको हाँ, ये ये वाला ओके हाँ लंबा सांस छोड़ रिलैक्स थोड़ा सा हल्का मसल पेन होगा ये जो पैरस्पेनल मसल है पूरा स्टिफ हो गया रिलैक्स बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हल्का हाँ हल्का थोड़ा सा बर्दाश्त करो बाद में को रिलैक्स लगेगा ओके अब आपको बैक पे लेटना है स्लिप ऑन बैक बिल्कुल हो गया बाकी आपने थोड़ा नीचे बुलाओ इस तरह से पकड़ना एक हाथ को ओके और बेंडिंग करना है बेंडिंग दोनों करें इस तरह से हम्म? तो नेक को सीधा करो लंबा सांस लीजिए छोड़िए बिल्कुल फ्री बॉडी को छोड़ना है रिलैक्स बस इस स्टिफनेस जिम की वजह से आपकी जिम की वजह से रह सकते हैं उसके बाद में जो स्ट्रेचिंग वगैरह करती कि नहीं कुछ स्ट्रेचिंग बहुत जिम तो मैंने ऑपरेशन के बाद किया ही नहीं हाँ उसके लिए स्टिप हो गया बॉडी इस तरह से लंबा सांस लीजिए छोड़िए बस ओके हाँ अब क्या करना है करोड़ लेना है मेरी तरफ डेटा ऐसे रखना है ठीक है थोड़ा और फिंगर लॉक कीजिए नेक थोड़ा इस तरह से स्विमिंग और डांस चल रहा है स्विमिंग ओके भी करते हैं ना हाँ, हाँ लंबा सांस लीजिए छोड़िए बिल्कुल <laughs> हो गया अभी थोड़ा सा बस पूरा बॉडी का एलाइन करना पड़ेगा ना छोड़िए ठीक है बिल्कुल फ्री छोड़िए नहीं इस तरह से करो आपको पता भी नहीं चलेगा सिर्फ मुझे लंबर इस तरह से इनका लेग लेग भी थोड़ा शॉर्ट है ये वाला ये वाला ठीक है रिलैक्स कर दोनों सिर एक पैर छोटा हो जाता है हाँ, ये थोड़ा सा था डाउन था सकते अभी हाँ, वापस बड़ा हो गया अभी बैलेंस हो गया अब देख लीजिए तो ओके लुच नहीं बिल्कुल फ्री बस ठीक है आप थोड़ा सा क्या करना उठ के बैठ जाइए थोड़ा फ्री छोड़ना इसको बिल्कुल फ्री हाँ। रिलैक्स इस से बिल्कुल एकदम खड़े हो जाइए अभी अपने बल्ज के लिए जो है ना हाँ। अभी इलास्टिक में देखिए इसको फ्री कर देंगे और अभी है हाँ। हाथ थोड़ा सा क्या करना है पहले लंबा कीजिए फिंगर हम्म। लॉक करके मेरे फिंगर पे रखना है अभी और एल्बो थोड़ी क्लोज करना है क्लोज ऐसे हाँ ओके और पीछे मैंने चलना नहीं है जगह पे खड़ा हो जाना है छोड़ो <laughs> हल्का सा बहुत स्लाइटली यहाँ है पर पहले से कम है ऑफकोर्स हाँ थोड़ा सा हाँ। थोड़ा आगे बेटी हाँ। हाँ, छोड़ने ने फिंगर से थोड़ा तो सा लंबा सा छोड़िए बस कम हुआ कम हुआ हाँ मतलब पहले से तो काफ़ी कम काफ़ी हाँ वो एक्चुअली पेन कैसे हो रहा है ना जैसे मैं जो हो रहा था दिस स्लाउचिंग तो ये दिस पोर्शन अभी कितना कम हो गया हां पहले से कम है और बैंड कर रही थी तो यहां पर करके दिखे पूरा बैंड हो गया तो कितना सेशन लेना आपको और तीन या चार सेशन ज्यादा जरूरत नहीं है तो ये चार सेशन में मेल्ट हो हाँ, जाएगा बिल्कुल अभी देखिए ना पहले से तो हाथ लगा के देखिए लेकिन अभी पहले से ये देखिए अभी हाथ लगाइए अभी हाँ। देखिए थैंक यू वेलकम थोड़ा आराम करो अभी घर पे इतना काम मत करो हाँ आराम से मेरे घर से बैठ के नहीं रहेंगे ये सिर्फ भी डाउन हो गया पूरा टाइट लंबा सांस कीजिए हाँ छोड़िए बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा नीचे आइए लंबा सांस कीजिए छोड़िए बिल्कुल हाँ बिल्कुल रिलैक्स लंबा सांस छोड़िए ओके छोड़ो बिल्कुल बिल्कुल लंबा सांस लीजिए छोड़िए बिल्कुल फ्री बिल्कुल फ्री बस बिल्कुल free Muy chulo, muy chulo.